mulabe wa HGTP nekwebaza emirimu gyonna gy'otuusako engalo nga bulijjo pulogulaamu yo ettaala olunaku olwali omukaaga ku ssaawa zino zinnyini eba emaze okugoba ku lutimbi lwa HGTV omuteesiteesi era omwanjuzi nze kwez robinson olunaku olwaleero tuline mukadde waffe taamala emirundi era nga bulijjo nga tugenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga nnyingi ezikwata ku ggwanga lino omuli ebyobufuzi ebyobulamu n'ebintu ebirala byonna nga omukulu taamala emirundi bwanaaba bitambuzza naye nga nsooka okubayozaayoza wiiki eno yona gye tuyise mu bannambi egi wiiki ebadde empanvu mubaddemu ebizibu bingi mubaddemu okufiirwa mubaddemu okulwaza mubaddemu n'abaamasanyu abagenza okwanjula olwaliro n'ebirala bingi nnyo twebaza katonda ate era ne tugamba ti nno mmwe abali mu bizibu eby'engeri zitali ezo mukama atusaasire ate abeere wamu nammwe ate nammwe abafunye ebirungi twebaze mukama tetwerabira okuwayo ekimu ekyekkumi nga tumaze okufuna ebyo mukama byatugemulidde olunaku olwali tugenda kutunda ku nsonga nyingi omuli campaign eza scientific engeri gyezigenda okutambulamu ah, tulina ekibiina kya nrm e tulina ekibiina kya fdc dp ah, n'ekibiina kya nop ekipi ekyakatondebwawo ekya bobi wi naye buli kiseera nrm e ebadde erina budget gyeteekawo eyabajja okwogera president wili kaguta museveni naye ngaabantu bangi nyo aboogerera president museveni ekibiina kya nrm e tebasasulwa nina omusajja gwemanyi bamuyita hajisempija musajja wattu nemotoka yalemira yiyo nebagiwatuuka nogiwatibamusasula naye abafuna sente tewali bwetwalistationi zino ah. ngajja ayogerere emyalo eno tamala emirundi yeyeke yasigalawo okwogerera presente zange ate ku sente zenjagala bakwate ku pologulamu yange nmubakubira eddombo amunotanda nrmolwaleo mukulu tamala emirundi agala atunyonyole bajeti ya nrm yange eyebyensimbi nempewo bani sente abazikwata abazifuna bwetunaavaawo tuddekubalinaayogera ku luno yategeeza eggwanga era neyewaako obujulizi n'asimba nnyo abajasa ah, bakuba zakenebobiwaine emiggo egyabatereza obulungi netugamba nti ekyo tikimenya mateeka ngaomukulembeze weggwanga yandibadde abudaabuda nokuna enyabali ah, bakuba zaake n'omuntu mulala ate okusinga okuba waana obuwanyi nti no bakola omulimu mulungi nnyo ey byonna mukulu tamala emirundi byagenda okutwanukula olunaku olwaliro mukulu tamala emirundi hmm. njagala otubuulire oyogerera nnyo ku tivi ezenjawulo hmm. noyogera ekibiina kya nrm ne president museveni hmm. naye gwe ani akuteekamu sente era ebibiina bya nrm sentezibiteekawa nobod nzengoba byange esebo naye obujozi bwabwe balina obujozi these people by Jose, mm. you hey, eh, see, hey. Eh. you have to study them. Yes. abaena ali mubalowooza mm. titwork with them olina mm. kyofuna bamafiya kuba bebagikontrolinga mubebagwira akabonero mm. bebajoza abo kasitoolirowooza nti bwokolagana ne gundi olina kyofunamu wakutesa mpita mumanju nofunaki oyo mukwano gwambabazinya ndigetwat yes mm. and get what <laughs> nothing kakati gwo obwongo bwo kasita buli kugamba ti gwo okolagana nabo oyina ekyamaanyi kyobafuna mu bajja kukujooga kubanga balowooza nti no obeesigamyeko mm. ekyokubiri kyebayina abasajja abo nti bayina levo we bakuteeka omuteeko gwabwe mu famire tulinamu baganda baffe ababa n'emitima emibi mm. tiye naaba ne sente hmm. natayagala mulala gaggawala mu famireeyagala eh. nnyo abaganda baga tufaanane si kyalo mwenna tufaanane ekyo tekiba kyalo hmm. mu famire muyambibwa nnyo nga mulinamu abagagga nga kumi nti fe waffe yes. nze sikolangako bageti yakintu mubulamu bwange eh. tewali yali alabe ku bageti yange nti abaana bange bagenda kwanjula bageti eh. siyinza kusaba abantu bajja ewange hmm. nebaga mumuvudde mukatale nti kakati mmwe mulinga bukolwa <laughs> kubanga nze mugenda kubba abantu sente mubagambe nti mirundi yatusabye sente oyo wa lukumi mugatte emidaala mwowino i cannot eat that money bambi esobola mm. siyinza kulya sente zabamukatale oliaja kugamba nti nga tolese sente lwati anti batujjako omutemo gwawe kuwa mirundi atwogerere kaineeko omukazi akitegere nti tebalidde kubanga bano ababbi bagenze nibakola myi don mand money from people naye bana abakulembeze baba bajjako sentetamalbano ekyokubiri nti omuwabutwa ayina emmere etabula buli lwe bajooga omuntu bafunako gwe bajooga omulala elections bwe ziggwa nga tebaleka nga bakubbye mukudda bajja nabalala gwe bakusudde eri dokita besije talina bbanja limubanjibwa besije bwaba agenda okugalawo kampeyini yesajja bita eribulako kalungi besije siyinza muwaayiriza hmm. besije tabba bamawulire abasasula besije amala kubuuza ttiimu ye akalulu kawedde wali watubanja bano buli mulundi batubba eh, eh, eh, n'akalulu kano akawedde babba emiliyoni zange bitaano kati besomba tewali ld mm. mm. museveni yekka era bwagaana bajeti yange nga yange nga twawukana nja kutuula wange era ne bwonaokola nabo ababbi ba sente bali kufaamu zaabwe bafuuwa mikka <laughs> bali mu hoteeri bali kuwayini waabwe <laughs> balabika bo balabwa <laughs> mu banyankole waliwo bebayita mm. abalusula mm. abalusula abatolo bakirina abanyankole bakirina nabaki mm. fe ngaabaganda nti omuntu nogenda oyigga bwomala okuyigga ensolo ekutawanyiza nogitwala ewananyenembwa nakutemerako bebalusula era ekitabo ekyo nkiwandise kiriko ekifaani kya nankaberwa abalusula abalusula kati banankabirwa abo bakiwanda bani bali bebasi bali kufamuza bebafuuwa mikka but you believe nti oli wakitalo nnyo kubanga oyogera negundi nva kwogera nakuteesa ku simu nofunakimbategere obujozi bwabwe nti there is a level you believe nti oyina ekyofuna kinene nnyo the person who can make affirmative action is Yoweri Museveni yampe ekyuma ekyo ekikoze omulimu eh, eh, eh. nti when I write my book today nkya kafuluma nga kano bwokalaba gobyekubira nina printing okalaba amafiya abaliira okukinduka ne banyampisa ekiniga omulabo nanyampisa ekiniga yabbye sente za museveniyabasabira lwaleero abo betaaga saala omuntu abbye sente za covid nti you cannot remain a virgin after marriage tekisoboka credibility is like virginity mm. you lose it once mm. whether to a rapist whether to a muddy person whether to a future husband god does not restore it Chitufu. fe mu baganda bagamba nti omwana bamutuuza mu ddagala mm. naye wadde bakutuuza mu ddagala bagamba bwaba bakutuuza mu ddagala nyoko nali akabuzi kali mhm. ak'omukolo mhm. manye abaganda zaswaddeidono mhm. embuzi egula omukazi eba ya mukibbo enyama y'omukibbo ey'embuzi yegula omukazi gye batwala ku buko bino ebisambi byente busiru tizanotinani baganda included dramacters mu kalica y'abaganda yembuziya embuzi ey'okubiri mu marage yeyamawemukirano nti temututte virgini tututegaali ekozeeko mm. kakati mu obusiru bwammwe kwekuddira embuzi eyawumukirano <laughs> negira ku piikaapu gye muyita yonna kiba kitegeeza munonye mwenzi yayendako yes eyembuzi eri ku piikaapu eyo yamawemukirano tyomuwala si vagini twazza omusango wano omuwala yayononekera ku lubuto ku lujja embuzi eyoffe mu baganda egulibwa ku kyalo era ewaka eyingira kiro nga tebagirabyo because uh, uh, uh, ekibaswaza giteeke ku piikapu mbakube nakogezi mbakube mufulume ewange mugireeteyo eh? mugireeteyo nekwikakakati ate bwe babanga eh, omwana yalwana dde entalo ze ati kyenkubuulirakati nga bagireetaesi embuzi eyokubiri mm. embuzi eyokusatu mu baganda era eri ku mbaga eh. maamu bw'obanga ofumbiddwa ng'oli mbeerera mm. nyoko bamuwa akabuzi kato ka lunaku lumu akalya bwomu temuba mu nnyo ah! anti abaganda baanoonya ekiri uniiki nekibabula okwebaza oli something nti oh, alina phd agifunye diguli yali badde nga minvuuli bishop kazimba hey. yateekawo ebirabo ebyamaanyi hey. bulabizi bwemitano okumala yes. emyaka etaano hey. okufuna omuwala ali vagin hey. bamukolera buli kimu yes. yafunaomu mu myaka yes. yes. ekitegeeza abaana balwana nyo anti luli hmm. yali famiry omanyi kati ngaabo babishopu bwoba tewasoma psychology naye ndowooza bamusoma naye waliwo musoma okumwezizika ebitabo mm. bw'oba tewasoma psycology na mass communication mm. society ekulema nti mubanyankole mm. kasitaba lwaki senga jjira ku kino esuuka enjeru esuuka enjeru kitegeeza purity ekyeru kitegeeza purity nti omukazi malaya prostute buli lwamulaba mu mpala enjeru akutegeeza nti bwongula tosalwa kintu maliddaadi eh. ye white purity nti president museven yakwata bilioni tano mm. ne, ne square mailo zettaka biri yes. satu mm. naziwa bwanika oyo gumuwulira oyo n'omusajja semba eguya balunde embuzi enjeru n'endiga enjeru zebagule saudi e. Eh. arabu zibay white tusobole ozirunda yes why nti omusana olwokuba bayina eddungu white reflect bulaaka abuze obuzi kibala nti emotoka eziva ebweru zirina bikalakala ebyo tewali njeru enjeru ntono nnyo kubanga enjeru eh, bali mu winta bali muki ebiseera byonna ekitegeeza wetaaga motoka ya bulaaka eh, ebugumu hmm. but some of these people kakati ono oyo kazimba what they dont look at nti one babaswazanga hmm. nze ndaba nyo ebinigeria hmm. ebinigeria kyenva mbiraba ndaba bya mirundi ebiri waliwo laife eyobwenzi hmm. abo abalya obugale obwambadde nnyo nabino ebyakalica mhm. kati ebyakalica yabanigeria teyawukana nnyo naki neyaffe baafirika kakati otunuulira nti what was the intention nti omuwala omunyankole senga we bweyagenderangako ng'ayagala okuswaza famire yaddiranga ekinusu ekirimu ekituli nga bakiraga mu kidaala nti ono muwulenge eh. ono yaggwa dda <laughs> ngati ekyo kyabu anti twe embalasi yu people fear embalasiment kyova laba nti abatatya embalasiment abba wano ne bamukuwa tatya kubuko tatya wa nze nkugamba nenekeambye olwaleero neŋamba ntinaye ekyewunyisa ensi kwekuba tokuba ku bakazi tokuba ku baana ba tokuba ku ki nembaga nti the two issues mm. lwaki tesirwana mm. one i cannot win a case against somebody kubanga public yemanyi nti ndi mukambwe <laughs> kakati omukazi newaba yampayidde nti mukubi eh, bo bajjaye eh, yafumbirwayo lwaki <laughs> oyo omusajja naye bamufumbirwa eh. kakati oba mwana nti naye kakati oyo naye abaganda bano bagendabalabanga ente esibe ku mugwa mm. nga bava mwankole mm. nga baga nti kabazisibe zomu buganda zakimamuki zebazisiba nkubuliraaa nti mukulu munomukuba amazima kati mukazi kati mukulu muno aha kati akana bwakamuga nti nja kukubanga dadde bwe yakuba kuba kusala kwenyini kakati gwe eriso lizibye do you know nawandika mukatabo kange <laughs> nemba gama nti we nakulira mukyalo mm. abakazi bangi bafanga mm. why alwanye nebba namusamba olubuto kozza omukazi alina olubuto kati ati omutwala mu ddwaliro bajja kukubira poliisi emusibe kyeyakolanga kuleeta bakubi babiiso bweyafudde ekikutuko kyembagamba tulina after effect abaana bangi bafudde ne babaziika nga tebatulitingiddwa kubanga oluba omutuusa mu ddwaliro nga nasi akuba essimu ku poliisi nga bakukwata kati onoomukwata bali abasigadde yani agenda obbalabirira do you listen to these people nti ewaffe ku kyalo omusajja yaleka omwana we nga bye mukene mhm. namusibako ettafaali kasolo nagenda mukatale komubuulo nakomawo eddiba ku mwana ettafaali bwe yayimirira bwati ettafaali nerigenda neddiba kakati omusajja bakuba enyumba akomawo baali bamuttadimaga no look what the wisdom of this man omusajja yakugamba tayagala kuzaala babbi That's why he's punishing his son or daughter. Tagala kuzala babi. It is only your generation that praises obubi. Fe, tetuwa itanga mudirisa. Tujia kuba mubi. Mm. Nga tetuli ya muzikiza. Uruwari uruwa kubanga tale ya tadova. Mm. E, eh, Buli omwa kumanyamai. <laughs> Nye kati mari kuhisa kulia. Bori anga tunabye maso. Nuri ya maulu. Bako jabo bafa. Why? Mm -hmm. Nyoko. Aine mpada nani bala mubi. bwebanamugamba nti abaana bo bwebalyanga tebanaby emumaaso balamu bo bajja kufa ajja baleka kubanga yina olutalo ne balamu be mm. bamugamba kojawo abanyina <laughs> akulabire kubanga ojja kulwalaani twakoma weera okwatire wisdom nti ŋŋenda mukyalo nowa omusajja omutwalo gumu mm. bweomuyita omwongere ndala talabika agamba nti nze nategedde yazipadde tagenderedde mwesere eh. ze mujerega wano ngono omuwala gundi twaisi diana hmm. nti gyozala wabalala bajikona eh. eh. kakati nesente mwababbi hmm. first look what, what the man wants to achieve nti twakuzibwa tuleme kubba kati mwaba generation yeyammwe mwa abaagala ababbi you don't look what, what this man wants to achieve tanakuba mwana we kwagala kumutta but does not want abere mumpisa abere mumpisa embi hmm. no this is why kasiryakugamba kitawe yali mukambwe hmm. buli musajja wa generation eyo nowaffe yali mukambwe hmm. nga ffe tetwalondanga na sente mu luguudo eh. no irimemba nalondako bemitwalo atano kumulembe gwa mini neziruka nengendeeka ti mami nonze biddada yagamba zizewezibadde eh. yes why nti ani asuula sente abantu basuulanga sente waliwo omusajja nga sirimu yakajja yeyina pikipiki ngaatambula zimansa bamugaa nti abakerewe bakuloga sente zimansa zikugweko yavuganga pikipiki ngaagenda zimansa ngani alonda fewetwakulira <laughs> ngaenkoko bagisuula mu masaŋganzi mm. n'oluwombo mm. luno olulaga ogundi olwo eh, olutyatya mweyanaabidde mm. ng'enkoko balalu be baziri obambwa neegiteekemu olwali <laughs> bagirirewo bagirirewo eh, eh. yamasaŋganziro kyagala luli edda batugambanga nti osanga omulogo nedda bajjanga kunabira masaŋganzira nti ayita wagende nabyo tuddeo kyagala baabantu batambula yes zira kyewuunya mm. nti mupaaka awo enkadde wabaddewo kampuni nga yo ekunoonyeza ennyumba yakifulukwa yakweyambuliramu era buli lwaba nenyumba eyekifulukwa ewaka mm. mugambu waliwo omulogo abaganda balogera mu nyumba yakifulukwa kyova olaba nti fe traditioni yaffe enyumba yo nebwoba tonagigalo giteekamu emuli bbiri nozikiikamu eddogo erigendamu terikwata enyumba eh. yange nzigale mm. omusingi bagwerogera enyumba gyemuzimbye n'omukazi omusingi gwammwe mugwerogera mugenda ne muguloga mugukubira mu disiko <laughs> naye ekibi ekibi omusingi gwe mwakubira mu disiko ne mukazi wo <laughs> nomala owasa omulala gwolese tegibeeramu atekakati awo oba tukireka bulesi wakiri anti gamba <laughs> commitment commitment kakati nkugamba nti you as a mass communicator nkisanga nga kyangu nnyo nti society erina wati twakiiru mm. nti abasajja bano bemulaba abakomola abasebeyi mm. abasomaali mm. badistant travelers ajja kumala emyaka ebiri nga talika kamukomole bakomola mimwa bakomola bwagaza ah, eh, anti nze siriiwo eh. ojja tutabulooza linembalamu ba abaana katikandike nga nkukumudde obwagazi tofunagutofuna ate oyagala bwaki oyina balo teweetaaga swich ebawo bwajja obufuna obufuna ah, anti kakati gweoba wafuuka wabbaawo kuzaala dazit afekity okuzaala tiyeatiovoletegotimarid fe abaganda omuwala bwaba afumbiddwa ng'agenda okufumba bamuteramu eminwa emibisi mummere deiso mm-hmm. neyes bwobanga ofumbye emmere nungi nga kwekufumba kwokusose wafumbakowa eh, ekitegeeza gweoli malaya wafumba dda abaganda bwebagenda okufumba bateekamu eminwa emibisi bagambe nti baaba kyekijulo kyekisose afumbye nambisi eh, eh, abawalabu abawalabu balinga bayima mm. abenti mm. nti omuwalabu omwana ono omuwala amahale gebamuwa mwenyinagali yeyambisa okuwasa era mubuwalabu osobola kwerigira kunamwandu yekka yekka hmm. mubuwalabu buli lolaba omulenzi ngaatambula n'omuwala omuto oyo mwenyina amukuuma era ne bamala bakimugamba nti mwenyina yayendako baleeta omusawo mhm. yalinnya miti ngamira mhm. yawuga yakola atya oba yanaaba sabbuuni ewabi <laughs> nga gwali muti gwa sabbuuni <laughs> mulimu ebika ebibi <laughs> kakati gwe gweomulenzi oli girite era omulenzi asalako mwenyina omutwe baziyita famiry glories toget omuwala okufumbirwa nga simbeerera nga mwenyoko yakukuuma because ekimukukuumya nti esuspekt nti yagijeko E, anti ani abadde ajjawo era when you see narab countries e, e, gundi ngaomulenzi atambula n'omuwala omuto baluganda mukwatekayes eh. kakati nabano haumenek gundi nti famiry enjavu tewasa mungagga tetwita kubangaate kaliwagwine nte ekikumi fe era ekivula baleeta etteeka mubaleeta amateeka nga temugamanyi hmm. nti it was a safeguard omuwala bwanobaye wabbaawe ku nsonga ezobusirusiru ente zaffe tujja muva ku faamu yammwe netujja netulundamu ezisinga obulungi netuzitwala it was a safeguard kakati bano bazijjawo ekitegeeza bakkiriza nti omuwala anobaye ennaku bbiri this is why the basiars bajja mu nsi hmm. abasiars abajudaaya baite bagala musaayi gwabwe kukolaki kwononeka kwononeka hmm. nibaiga ebyekisiyas balime okusasanya musayi gwabe bagenda mu america abakazi nebatandika okukula abasajja afumbirwa enaku satu nagenda mu kooti nemugabana ebintu mm. abasajja nebaga kyo kiki eh. yes era kati abasiyazi bamulembeantikati abasiyazi bamulembe anti batuka ekiseera nebababuuza nti mwe musiyaga naye temuzaala mujja kutuwa ekiseera nga bemusiyaga tebaliiwo kati ogenda mukibiina kyabasiyazi mm. oba balesibian mm. omala kuzaalako anti kyabagagga kyatundibwa bagagga bebakimaketinga kati mwe mu uganda temulinamu basiyazi balinakyo obusiyazi bwawano bwabwavu mm. na sente mm. kyobulaba nze nabaga nti oyo bahati muwagizi wabasiyazi nemugaana nabaga nti bahati aleeteteegwa etteeka mu uganda erikwata ku basiyazi abataliiwo fe omusiyazi mu baganda tumusiba sanja netumwokya kakati ate gwe lwaki lwaki mwaleeta etteeka mu palamenti erikwata ku basiyazi naye mbabuuza etteeka likogonizes mubalina baliwa etteeka likubulya how to treat him omusiyas not as the current gund ekitegeeza eyalireeta was an agent of the basiyas omusiyas yetaga kwokya bwokya ife bwetukola fe omusiyas kukyalotukukumako omuliro nkwokyaanti bakugambye eh. nti gundi mwanga hmm. was a homosexual why mwanga yabala abazungu nti bwoba toyina mwana tebajja kukolaki tebajja ah, kuteeka kabaka mulala yali amaze kitegeera nti mwanga kimera gundi kalema mm. nekiweewa mm. batula ku namulondo ya buganda de baganda kanotalaawo bakyakkirizaku kimu kimera nakomawo wano ekitegeeza mwanga yabastadi nga nabategeera ifidonhaekid tebajja kunzijako anti yamala kuzaala bagamba omukazi mwanga gweyazaalamu daudi kywa bamwambazanga musajja yagenda omusiyaga nasiyaga bubi ate yabanga atamidde enjala <laughs> era abaganda ne bayimba mbucwa yafaananamwanga n'obulungi n'obweru mhm. why do you have to praise omwana afaananye kitabe bamuyimba mhm. but they new mhm. nti maybe the warumors ezisaculating nti ayinza obutabawuwe era immediately got a kid bamugjako he new kyenkugambye nti we look what munsi mwonna otunulyanga ekintu tewali muntu akola kintu without an objective yes kakati nze buli baga nti ayina olumanyo no ntulemudemuga nti kiwanda aleseeyo nsekumira abadde amukubye nibwabakuddayo era abadde kalasi nsekumira abadde amukubye t kiwanda ye musajja ali mu palamenti nabaga nti erikaluhanga abakiwanda bani palamenti sente zabe baziyayudda nebazimalatebayina bamanirenda babatwalaku sente nyingi thiri tulina gurupu yabanankabirwa ye erowooza omanyimbe ne people believe nti mm. afende muhozi mukwano gwa nze mwagala is one of the people but i don't talk time to time mm. but i think the uh, uh, opportunity bagala muonona mm. toyinza kugaba kawunga ka covid netulaba akawunga akaliko afende bukozi nga bbala mwakagaba twachieve wat lwaki gweyagala bakubale ngaoli wanjawulo kakati ndaba ebipande mbirabawo kukulokotawo hmm. nakabyegezamu bs emirundi <laughs> ntisimanyiyosani afende buhozi bwemunti bagala omujampingirako nti muhoozi ye nextkireke kinjekyokamuhulu kinyata abantu bali bamwagala kati samoyi yamuleeta nebamubbabwe yajja yekka bamuwa kati gano geopportunist gamwetaddeko omanyi fe bavubuka abato fe tugenda okubeera okukola ttiimu yamu onoogikolerawa evere muvubuka ajja mu palamenti emyaka etaano aba aweddeko t mu byobufuzi batugamba if i know that youare not part of my future plans your future aigo kati ze bano bamafu yasinza babeeramu kituufu anthere because of museveni ava mwenaalemu ku makyolwegulu tondabayo ino ngambeeramu naba nti nababeeramu emyaka 14 nembalaba obujozi walibeerawo ekibiina kyabajozi n'abajogeddwa <laughs> tulabakaduka nobugalubini bino byemuliko bino nemubba covid nemubbaani tituddukire wabobiwaibu anti bo bakoze strategkabakubireyo kabakubireyo fe tetujja kudduka era olwaliro nkubya akatambi ku radio ya paano nga omuvubuka ayogera ani bonna abamenyi abali mu gavumenti n'abanene ate amanyi agamu ngaajjamu abakolaga ne bobi wai lwaki togalekaawe abasajja nobakubamaama wange yaa tolekangamu ensi esibe ezirira mu ttaka naye bamesoliza olwaleero ensi edduka museveni adduka ne mpawulo mwanga bwe yakola ne muyibwe bamukola kuluno anafuna obulu amakumiaaandi eh, nkubuulire hmm. asironga azi museveni ngaakyayinanze ajja bufu wayi hmm. nti nze mbabuulira nti museveni akuba babbi ababbi bebaddukidde ewaani eh, eh, bafulumiza sente zigenda kumpewo bajeti yafulumi netoja kulaba wabasajja ah, ah, buno ali kumpewo oyo kati oyo dombo eh. ali ne banne bo bwe batuula nga batuula nga bagati kati gwe dombo yiteeyo gwe nankabirwa yiteeyo hmm. ono ayityeno bo nga badda ku faamu zaabwe nga bafuwa emikka tetujja bakolera tetuli balusula anti eh, kakete no kankubuli hmm. dombo ayina abantu bameka eh, dombo ayina ekinankabirwa ayinaki these people cannot stand nebogera bano balusula bano balusula olaba muyenda adduka n'abaddukako kanti njagala nkubuulire tumwebaza so eyanereganga mu bwajjako pologulamu zange bajjako wali omulabeko ngaakubalale mu ggwanga lyonna wali olabe kutesanga omujja esemba bula akubalale mu ggwanga lyonnaa ani amumanyi kiwanda yogera nti kiwanda jja even talking in air is very difficult for nrm two reasons one ani akumanyi nti ajja kuteekako muwala wange namugambye mm. bamwyita wini nemuga nti njagala okole website tekako obutabo bwaffe gwekyenkuwadde gwenkikuwadde obutundiro eh, obwo ono yeyekolyadde erinyaneaŋamba ti dadi omanyi sisobola kusofa nemereddwa okurigisita linya tuligisita olina okubeerako n'abantu ebikumi bimeka onulesiri antu ekyo tabalina tebamumanyi kati njagala twogere ku tivi nti kiwanda is coming tonight oba nankabirwa tulabe abanalaba ah, for what two defending this government is not easy don't tell me nti mulindwa rogers abogeredde ng'atambuza na boda boda sente bwe zijja ddomba gye muli bajoozi basajja mmwe ayina emmotoka yagijjawo kati baze eddombo n'omutwe muli bajoozi muli bajoozi tetuyita kubawagiramu this man idombo cannot call a press conference nengendayo i cannot even read through his i'm a senior i'm a senior yako ze charge for lazimi i've spoken for the president for 10 years 14 uyo uyo anga mpita wo naba kuba anga mpita wo i'm a senior tu naba kuba tenje kumpa mauli chovola bimulemi kati go ina kufuna budget nga iyo yeah. yetengere yes atenga sina mtu kwenkola naye okola bwomu nti mwe abantu bonna babadde boogera ku maradio bemutawase naye bazibawa pulezidenti museveni bamusaba nze newuunya bo be bazebbira newuunya omukazi gwe bayita nalweiso mm. okuyita bamobilizers mhm. nayitiramu nakana akangegenya ndibakagulira emotoka oyo naye ayina abantunekengiginge nekafumbanbaguoyani bakagulire emotoka nalweiso judgment ono nenyendesa buliyako nalweiso yamugulire emotoka kyenkubuulira nti bayina impakiti kubanga politics is credibility ebyobufuzi biringa mbaga yakukyalo embaga yokukyalo bwebagikwatirako omukazi wokukyalo omufumbo nomusajja yazeko obuzani afiirwa himufungu you were marriage is going to go mm. this is why i've managed my credibility all of the time oloza basanti nze setunda tebakulike kindiga eh, kuchi kubanti boyogera nyo nrm nanti nkubulire nabaganti ze ndimbwa tebakitegera mm. a double hands for self and master eyiga agamana eh, kama wayo ya eh, mpopula man akandi tamin kakati bali bo nze genda ko manyi tubafuna obuzibu anti chenkubulira nti nze ngaomusajja yasoma political science yasoma mass communication yasomaki twongerageranya nanankabirwa nakiwanda kati nze nkimanyi nti gwe leeta ddombo hmm. bwoleeta ddombo dombo bamukuba jjo nti abbye ettaka talina kuredibility ekibayambye kiri kimu ti ne babobi waini bammwe but if you get e, e, real opposition abo badombo tebakola tusoka kuwumula bituli mu ddombo tusoka kuba nankabira ntumuteeka wali tusobola kuba kiwanda ntumuteeka wali talina tiimu kati sofa naye ekimuyambye museveni nti eri tiimu eyababobi wine nabo tebabyogera mu katabo kankanonkulaga nti tv tv ne radio mm. tvnanyampisa ekiniga bobanda abaganda tulya kubundugukatoyinza hmm, kuba sente nabaana nebatakankubuli hmm. if youwereoposition man abaana nebatadda mu ssomero miyingo naye tasobola bogerera kuba sente si yaziridde miyingo talyanga ku sente miyingo naye ali mubanankabiro bali bali kufamizabwe bafuwami kakati baliingo mama Museveni yewe byenjigiriza yeta kitegera tino sente bazibye natemanyi kakoza yaja na agira nayo gera nayo gera nayo gera kakati yefu yefu liyale <laughs> nga oyina opposition man mm. ne kukuba ndi abana tebasomye lwaki radio zaabwe baziba kuba balisomedde naki 400 billion akusuuza abantu bameka bayitirivu obungi abaana ababadde balonda bonna tebakyalonze abazadde baabwe eh, kakati oyo yakusuluza abantu kakati museveni namugamba nti tosobola kukola scientific election why eh, laleyo emu erimu 10 billion nalweiso ayina baasi ze ezisambuza abantu siraba tuuganda kakati tuyinawo owa tenti sirabangayo kibiina kyabufuzi kikuba nkuŋŋana mu tenti sikirabangayo waliwo asapulayinga amafuta all the rallies in uganda owobutebe waliwo owobutebe ojjawo abatudde mulale owemizindaalo e, eh, owenyimba kusaasira yaleta abayimbi e. kakati kitegeeza nti 10 biliyoni ezo ate omukubi wa tiagasi ate omuserikale wa poliisi agenda obasindika ababbi sente zaabwe ate owamaje gwe basindise nga inalawensi omukulu amubbe kakati do you believe nti abo bonna bayinza okukkiriza museveni gwe kyekibabisa rediyo neki wy bwoba oyagala okulemesa embaga bamugole embaga tijja kubeerawo ekitegeeza museveni cannot have a scientific election nga rediyo kweyalyogeredde ne tv kweyalyogeredde today huyu dumbu dumbu akugamba nti tugenda bagulira obudde ku lediyo ki lulipo tufulumiza 3.6 billion oli nonyini buyinza najakolawo sach and strich sente nazitwala kiki eh, twafunako sente meka tewali wadde dumbu dumbu dumbu kwata ku programu zangeopampitako mu meeting ave been maintaining my programs in my humble way tewali azisasula kakati mwe muzze musasula mudduke yera oja azimulindwa abasajja bana bajoba omanye omuntu abeera ku kijja mbaleeta mulabo ne badduka yeddombo kati azze ne sente eddombo onosomanya omusajja wewaffe n'omukono gundi kati be bali mu sente abo bamaanyi buli omu bamusirisizza naye nga nabo balusula balina aba bakozesa bali eri ku mafaamu gaabwe beebase olunu namala okukola bagende bagula amayumba gaabwe ffe embwa zaabwe tukomewo iwajoking iwajoking tetuli basiru naye osuubira president budget yo anagisustaining it is not me sijja kukola na muntu yenna kubanga nkugambye nti omucyere gavument nrm efuuse piraawo ndina amanyi agesoogera nina byenkwata efuuse piraawo kakati alimu obutwa sikyamanyi oba nyama oba kinjiwa muyiwe kati siyinza kukolagana nabantu bentegedde nti babobi wayini omuntu nagwe omuntu nagambabobi wainibobi waini agenda kyembale mbu agenze kuwabira lediyo lediyo yiyebobi wainiogambye saboleza wa gavumenti tayamba museveni musajja musuuzi gwe mubuuze nti kiro ensowaani emwegula sente emeka gyoteeka ku uganda yalayiriza ebyabimanyi Mm, mm, mm. kubanga anti museveni bafeloship bamuletera abantu nti webategeera nti muministry omwo mujja kuba musenteza covid nga baleetao noomuwala wekiboga nga basuula awo mm-hmm. gwe banabbiramu ye aliovawere muli kubanga minisita honorable minisita <laughs> n'abakooba ebito binteekamu nonono more influential and important than a minister i don't want to be a minister nabagamba nti nze okubeera minisita mm. mu gavumenti ya president museveni mm. nkola mu kayuka state council amazima gakatondaantiali nze bwembeera mu kayuka state council mm. nentekamu toilet paper n'amazzi nayomba naani nga nange waka bwebagamba nti tokwata ku kitabo kyange tonsibaako kyayi tonsibaako mmere emmere yo pologulaamu yange ya saawa ezi satu ekitegeeza nina okuva ewaka ku saawa emu olwa traffic jam kakati guba tulina mmere ku saa kumi nabbiri nze sijagala sijja ejiri tugiyisiba gwekola luluzizo nti bwotula ku saawa nti weebase nnyo mm. tosobola ku preparing breakfast at that time mm. sleep continue oleme kutawaana naye wetuyombera mm. kugigamba nti agirese ku meeza ah, no tolina time howlikwalo kakati nze akola mukayuka state council nakwalulinga ntya ah, nga toilet paper weeri nazze tayagala kulwayo tanyumizaayo teri akubira simu mutoyi mm. kakati tunulya minisita wa museveni nti president museveni asekiwalinze loni ya 400 million dollars zamasanyalaze ababbi ba fellowship bagala zibba ayise kitutu ayise minisita we ainaje amugambye tokwata ku sente ezo akyusiza n'abantu ago bye bali aleseemu abalala kitutu awandisa ebbaluwa nga bamulagidde addire ono omulenzi lutwama hmm. amugjeko emirimu agiwa omulala babbire muki muwayalingi naki kakati purezidenti amuyise adudumye ye buli lwe bamuyita adduma adudumye kitutu mhm. kakati wamala okududuma atidde bamafiya bayina meeting mwemini pasa ku sunday mm. bamukubira esimu ku saturday tukulinze umasatend botajja botajja yekukumye abalimbye tianzemulyankusimu mm. abalimbye nti nedo abasebo kanzije utusingane ku mande mande eriyo kabineti onava mu kabineti meeting yeyitira mutoyi nadduka kuba atya museveni yamukubidde nabano bamukubira mm -hmm. ne batuula ne bagamba okuva lwatujemedde okujja kyamaani nno museveni bwamutegeera muli ku lusegere bwati <laughs> ateddeko akananka nibwe kati ayogeranga mukazi eh, yes, yes. oba atujemedde tulina okumutekako omuntu kati, kati oyo minisita wa museveni nakola mutoyi ani asinza freedom kubanga hausigali otuuka ekiseera nga nanyini maka ayagala emmere mhm. nga mukazi wakugee nti dadi tomuwanga emmere wokaawe kakati wekituuka nga museveni ayinamu abali ku lusegerero ab'amaanyi abakubirwa ministry simu ababire ku sente kati egavumenti enkolamu yaki uh, kakati oyo tumutaddeawo hmm. ezo yaziwonyeza mhm. babadde bagalako mbu atiisi 20 billion basiteeke mu bumeme bazibbe kyekyatwaza kawujju era mu mawulire mubadde muwandikamu gonde zagudde gonde transforma zayabise bikibyanti kakati ezo yaziremedde ono omukazi yadduse kati balinzekuba bamwogeze isefficient nga bamafiya be babipanga yesiraniddeyoate yategeera kati musanyufu nyombu yofu nyombu we can get yejo who are you who are you to get me yejo who are you amwetukedere ave masaziti kuli uwaikweina mmeka ku mutwe amwe uganda neyali okuvaovoti yambenyondo nkwasa omutwe yekawujju anze ah, fe abakona <laughs> etwakona eh. eh, abali arogant mm. kuba twena ekyo jabajjamu mbagamba bulijjo tibana abasajja nebobakolera acenji nze namuwonya olwobagoba acenji mm. bagambe museveni aleete sente endala eza covidi balina gwe bamala okugobawo yabategeera gwetayina abali sente bali kufamu zaabwe bafuwa mikka eh? nkugambye nti obusungu ensi bwe balinako gwe kola nabo bakulageko omwosi akabinja kabi bantu balina kudduka anti nkugoledde kati hmm. acenje abuulira abewuwe nti president defended ya change walaba ko maulire gabo enga bagamba nti Museveni defended ya change mm -hmm. kakati ono namuganza bwe bamukozeseza ne badduka walabi eko story ne kifananye namuganza nga mwali mhm. omanyero mm -hmm. namuganza bamukuba Nene. namuganza nono omuvubuka bonanze njogera nabo bakuga somebody showed me yesterday mm -hmm. nangamba nti fiche, chetutia chebaba vumira okubasa ile nsinga mm -hmm. badelegates abalunda batona okusinga obululu what these people you cannot silence these people by shouting it is better for us to know nti akatono kebabawadde okukola mwebbye embizi ebulireetya mubasiramuyes bano kyebabagamba nti bannamugwano gundi buli lwe boogera mhm. noono omuvubuka gundi esanya eh, tango de yakankana even the president but the president was not the supervisor yes. president look that where the president was not invo don't invoke the president's name somebody does not want if you rig the elections in favor mwalese baki tanagamba tango odoyi mm. nono omuwala mm. Ah, babagamba mm. obululu businga abalonzi badelegatetango eh, odoyi tewaganya naawe musajja gwe abasajja bakugaa nti obululu buliwaeyati kyegamba obululu buliwa lwaki obulu businga abantu obungikati tanga odoyi talina bwongo bwaffe bwe tulina tusobola okubagamba nti under the circumstances wabaddewo gundi ziri zonna this is covid-19 mm. eh? mm. waliwo registration yaffe teyali evision nabagamba ti empapula z'abalonzi nga bawandiika abnrm mm. mu register ezimu tezatuukayo ezimu bantu batuula butuuzi esente bazibba aziyuzo bebawa sente ogenda okusupervisingexercise eyo bazibba you don't have an updated voters register ne kubavubuka bwekyabadde abavubuka bangi tebabadde why not you display the youth register before kubanga abantu zeerawo sikuwensi eno bayagala ntigenda ngaogaziwa if you organize nrm internal elections mm. by the time you arrive at yakyogeddemu omanye esaawa enfu ebannamu emirundi ebiri weyafiiridde bwetuuka webannamu mm. ne muluzungu <laughs> katanka ote yalinga esaawa enfu mm. yatugambye nti yagambye eki yagambye eki eyagambye mm. nti we have more constituents polling centers than the electoral commission kisoboka kubanga ye yakugambye nti epate eyaabwe buli kyalo eyinako yateeka kubuli kyaloanti oyinza mhm. oyinza okwesanga nga bo buli gundi nga bolaba e, e, ekereziya z'omu europe mm. before second word wo mu roma mwalimu ekereziya emitwalo 15 mm. nga weyagalira wosomera mm. kati after second word wo katonda nebamukyawa nebagaa ti katonda nga gyali tayinza kuleeta abantu kufa bwe bati kanisa nezikala kanisa bazitundira ku nyondo si mumusuusa okutunda ekkanisa mu europe totunda kanisa giguza muzikiti muyurope tulikikola mubbaala niyo osanga radio gundi tv station ngeribo kanisa ganene bwegati tebakyalaba basomi kakati you can have so many churches mm. you can have so many polling stations mm. than the electoral commission the why electoral commission eyinza okugamba yo teri political hmm. eri efece finance efficiency electoral commission eyinza okugamba nti abantu bebyalo birina balonderewamu mm. singatabadde covid 19 kati ate mmwe abenali muyinza okugamba kati buli kyalo tutekeko polling mulimu abakadde mulimu abaki you have the money mm. the party has more money than the government as we speak today ekibiina kyenali mukiina sente okusinga sente kubanga bano abazibbye mu gavumenti batwala waabwe ono abuuza akatabo eh. nti akakwaimu7mwe eh. eh, kali mu bookshop naye babugula ne bugwawo Mm. ono ono ono afunye afunyise omulaba sente olaba bwabye tv bwabye radio ya museveni emuli um, amateeka kankubuli mm. amateeka agali muno ge bataddewo ani mm. museveni bamusalira emirundi ebiri bamugamba tuteekewo radio program gundi radio nga miliyoni bbiri oba ttaano nga zagula